honako talde bat konturatu zen uh, klimaren aldeko mugimendua pixkat uh, ahuldu zela edo motivazioa galdu zuela, beraz erabaki zuten bizi sortzea mobilizazioa berriz abiatzeko. Bizi 2008an sortu zen, um, 2008an izan zen Kopenhageko Eh, klima konferentzia den ondorioz. Ik laurreun eta berrogeita mar, kide, ba, Ipar Euskal Herrian. Bai, bizi bakarrik Ipar Euskal Herrian da. Bai. Ikitzak beti dira umoretsuak, beti oinarrituak dira estrategia batean, eta beti bizikilanduak dira. Eman ditugu ekintzak eh, zer gai esaren kontra, bankuetan, uh, bereziki BNP bankuan. Aulkiak eh, ebatzi ebatxe ditugu eta <laughs> orotara, bo, ez aurten bakarrik, baina hasi ginen 2008an jadanik. Eh, Pariseko kopo goita bat egira eta orotara egunta laro goita amasei aurki batxik dituen zergai esa salatzeko eta bankuen uh, zigorgabetasuna salatzeko. Beraz, hori izan da azkenik egin ditugun ekintza nagusia. Bizikleta bultzatzeko um, kampaina, eh, e-, egin dugun kampaina bat, e, ginen uh, inkesta bat egiten, uh, jakiteko nola Eh, emengo jendeak erabiltzen duen bizikleta. Txosten bat egin, eh, egin genuen eta bidali genien eh, emengo uh, alkateai. Proposamen bat zuekin eta gero kampaina bat egin genuen uh, gure ekintzak voilà, jakinarazteko. Elaren babesa biziki garantzitsua da. Um, beraz, egoitzak badira, ba eh, fundazioa hemen Bayonan eta Ainiz Montse dozen ere. Gure ekimenak sustegatzen dituzte. Eh, ez erran ez hori egin behar duzuela, baina eh, konfiantza badute guk egiten dugunaren zatz.